ये मस्त है टाइगर की तरह लग रहा है लोग ये अच्छा लग रहा है जंगल की रानी Bihari are very simple trust but don't जज our train uh, this one is the chicken noodles and is going to taste how's it not good so actually be a spend for this 120 अरे यार देखो ऐसे सटाओ चलो घुमा दे मम्मी तुमको एक राउंड पूरा एयरपोर्ट पर तो अभी मैं जा रहा हूँ और मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया है ये हमारा बोर्डिंग पास सुबह हो गई है कलकत्ता में डोमेस्टिक वाला में आ गया ला ला ला ला ला मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग पास लेने बोर्डिंग